我跟你们说什么？以前我有拍过这个视频，但是这个拍个视频呢就没有这么完整，跟你们说了。这次呢比较很完整一点啦。为什么要这样说了哈，因为我最近我有很多新发明，因为我的皮肤真的很干燥的，所以变成呢我就用起来呢也是用另外一个方法，没办法了。呃，我因为人家告诉我咗之后呢。 我就誒用一種，好像誒我，因為以前我爆到流血，很痛很痛，不懂得怎麼知道磨脚皮，什麼都不會，因為我沒有跟人接觸嘛，所以跟人家接觸也是蠻重要，因為以前的蛋糕沒有現在啲咁麼拍得咁麼好啊，發明嘅用具咁麼好嚇。不過如果我為什麼我針對我呢個視頻做好一陣，給你們看呢？就是我幾十年來就是用這個了，啊。 就是这个，有冇看到啊？这个呢，就，呃，爱嚟，呃，譬如说，小孩子啊，磨浆啊，磨嗰种蒜种啊，用呢种嚟磨的，呢种系，啊，不错啦，虽然系铁的，亦都可以磨啦。只不过你找一个洞呢，啊，你找个洞呢，是呢种，呢种好似一朵花咁嘅，打个洞，开了个花，呢，尖尖的，尖尖的。为什么我很重要？告诉你呢？因为我当年啊。 诶，我我朋友跟我梳理咗之后咧，我就去买啦。嗯，我坑啲很多种咧，就有少见呢种嘅。你看个小东，因为有啲人，有些人，诶，他的脚咧嘅皮啊，好像诶，比如说人家，诶，如果他做一种粗粗粗嘅工作嘅，他嘅皮肤比较干燥嘅，真系裂开嚟嘅，就没有办法啦吓。所以变成咧，我就想到啦。 啊！上到啦，好啦，咁啊，我朋友介绍我之后咧，我就就做到啊一个，好想啊买一种啊健康产品啊，嗰时候要好想一种诶诶诶装装装身加盾嗰种买嗰种东西，咁我就看到一个东西真系蛮贵哦，贵到咁么离谱哦，买只个差唔多为诶新币啊十块钱一个。 我问你啦，十块钱一个，贵就没问题啊。它的洞很小，我就看到，哎呀，一摸两摸，有咩很薄咧？我哈，等一下嗰啲洞打平，就又要买啊，很贵嘛，对不对？咁后来我就没有买，我立刻呢，呢个朋友送给我啦。咁我立刻咧，我就去一个呃呃五金店买买蝴碟嘅地方哦。咁我睇到。 咦，可以用哦嗬，为什么咧？后来我买回来，真的 very good，好用，因为之前呢有一个阿婆告诉我，教我怎么磨脚皮，他没有教这个，只不过告诉我你买这个，啊，浸了水，后生浸了水咗之后咧，用用嚟磨脚皮。如果啲皮很薄嘅，当然啊，嗱， <laughs> 我我找个 B B 咧，呢个啊留当一个留 B B 啦，吓。 因为咧，为什么他个老娘仔告诉我，你咁样放曬住浸浸浸水，呢啲 water 嚟噶，嗱，你看你看，轉一点点啊，water 嚟噶吓，咁你浸到啲皮咧嚇，因为啊浸到啲皮啦軟啦，嗱，啲皮軟尿啦，浸几分钟就睇住啦，你覺得它呢度軟尿咗之后咧，就攬啲夾磨磨，最后咧你摆轉一个。

保护你嘅皮肤，湿一点点没关系的。所以我以前告诉过人家，所以我到现在手手一只手真的很好，就是用呢种嚟，啊呢种嚟我嚟试还试衣服，你个皮肤唔会撞伤，肯保护皮肤，啊我说到这里啦，咁啊然后咧咁啊，为什么我告诉人，如果你买任何威面嘅产品啦，是没有用嘅，啊啊是没有用嘅，好像。 呢种咁嘅东西啊，呢种东西系没有用嘅。你看它长得很快，其实如果它磨下去的时候咧，完全停晒嚟嘅，因为你皮软嘅嘛。所以我嘅朋友都试过好多把丢嘅，只不过你磨系磨手骨就企住嗱，我放一边先啦吓。我到到到这里，因为市面嗰种产品咧，呢种嘢后磨嘢后，我对你说浪费你嘅钱嘅，就是靠呢种。 呢种为什么好咧？主要它的洞咧很大，它的洞很大嗱，你看，因为它的洞大咧，磨起来咧呢个咧个洞很小，磨很久，喺度磨到你很快呢个就丢了，歪掉。呢个咧我可以用两三年，真的可以。只不过你就记住我一个方法，就是拿啲水将一只只浸浸浸上去。 咁咪浸到啲片咧，軟軟啦嚇！啊，咁你嗱戴住個手套啦，你用手套，什麼手套都好啦，嚇冇話就削你關事，搓完咗之後你關事嘅，削你問題啦手套。咁啊磨磨磨磨磨，咁啊磨到它嘅粉很快，如果以前這個東西咧快九十九九十八嘅，用呢個即係得十八線，用呢個一百八線，就是因為。

譬如说，嗱，你你抹了呢个抹了咗之后，用用一个可以修补一下表面，可以可以。只不过你用一个抹了先，哇！呢粉啊，啲脚个皮啊，一堆堆跑出嚟的。所以我为什么要告诉你呢种呢？如果你觉得抹浸了水抹它会痛呢，你啲皮肤够好。有啲人嘅皮真系需要用到呢种，因为我们皮肤干燥。 是呢种皮肤嚟嘅，冇办法，移？系一种移虫嘅，我呢皮肤系乾燥嘅， <laughs> 所以令到我块靓，很滑，很漂亮。但是我啲皮肤很粗糙嘅，唔知为什么， <laughs> 真系很粗糙。咁啊，如果你觉得呢度咧，我呢度不可以，唔上，你抹这里，抹这里，就可以，因为呢度比较很薄嘅啲皮，很薄咧，即系摸起來咧，也蛮舒服。所以你用這个咧，主要抹后面，抹呢度后面，系唔錯咯。 咁搓搓搓搓搓搓搓，咁啊搓搓，然后，啊，等它干了啦，然后转呢咁修补一下，比较平滑啦，就是这么简单啦啦。还有，当你做完咗之后，啊，呢只啊完全干了啦，没有水啦，系没有水啦。我主张你们呢吓，啊呢种嘢是磨擦，你做嚟咗只嘢是磨嘅，系可以磨嘅。诶呢个就是磨呢种前边啦，很薄嘅，做完呢个第一，再第二。

一兩天，因為我們皮膚是天生的，很薄的，誒，很容易裂開嘅，可能没有一種誒濕潤啊保護它，因為我們皮膚是遗传性嘅，冇辦法嘅，所以啊，你然後呢，一天只个冲二十四小時，你冲兩個小時就夠了，不用充長，一天至少冲兩個小時。

种皮肤你不知道嗰种痛苦啊。所以人家说针不到肉，你不知道怎么痛，所以变成呢，我又构做很重要哈。当你磨疗咗之后呢，一天二十四小时，你要穿两个小时这个波鞋，在家里也好，跑步也好，随便你，因为可以将嗰只脚嘅肉分法挥发出来。你明白吗？所以为什么用用一个咁么小嘅？ 養娃娃，因為 <laughs> 我也是加加了護数，其他好生係老老的，因為皮膚小孩子哪你怎麼用呢一個用大嘅，好生啊麻煩啊，我將呢個比较好啦，俾你們清楚一点。嗱老老嘅呢個叫做誒有有一種叫蟻卵癥嘅， <laughs> 你睇住長常啊嗬。就是因為我就想同你种，所以今次咧種呢個事情蠻重要嘅啦，你們不用浪費錢啦，買呢種啦。 买没所谓，用完这个等一下，等它干了啦，然后就用这个啊，跟它等它干了啦，然后你修补表面就可以啦。所以呢個不是不買，第二用呢個第一用先，因為有啲人咧，有些人咧皮膚真係特別乾燥嘅，尤其是有啲人啊，誒、呃，他一種誒、呃、地盤工工人啊，或者係接觸 灰面嘅皮膚，遗传嘅皮膚真的很粗嘅。你們没有这個皮膚，你們不知道嗰種痛苦嘅。因為我當我走出去呢，看到人家我的脚了，里都开了流血。哇！我當年都是样，因為我不懂得怎麼保護，怎麼處理。後來經过朋友告訴我，我要改良啊，改良咗之後，哇！今天真的很舒服，one。所以我對你说。任何東西你自己要 design 一 d e 計量醫生得到很好東西出嚟，我唔怕對你说，我呢個東西嘅產品，我唔怕對就全世界，你又諗偏方今聽，这乜好嘅發明给你们。為什麼人家不會在家里做呢？仲要發明呢咁樣冇謂嘅產品係没有用嘅，得十八聲咋？你就可以照十八聲咋，因為佢嘅度夠大，當你浸濕碎咗之後摸它，完全不痛嘅。 真的不痛的，除非系摸摸这一年你就会痛啦，因为呢度比较薄啊嘛，你冇后面完全不痛的，摸呢度就争个后面系完全不痛的，啊，完全不痛的，要摸就摸呢度，啊，完全不痛的，摸呢度咧就会痛啦，你就用呢个嚟摸啦，就是这么简单啦，所以你记得哈，不是我唔告诉你哈，很多注意哈。第一一，二 三三种你要记得啦，OK，拜拜。